Bonjour Aujourd'hui, je vais faire mes courses. Je suis sur le parking du supermarché. Les chariots. Les chariots. Un chariot. Donc je vais entrer dans le supermarché. maman prend un chariot. Elle va mettre sa fille dans le chariot. La maman va faire les courses. Nur des chariot là. Je vais me je prends un panier, un panier. Des prunes, des prunes. La maman regarde les fruits. Elle prend des prunes. Elle prend des prunes. des figues, des figues, des framboises, des framboises, des myrtilles. Je prends un paquet, deux paquets de myrtilles. Les myrtilles sont dans mon panier. Les fruits, des, des pommes, des pommes, des pêches, des pêches, du raisin, du raisin, des bananes, des bananes, des poires, des poires, des ananas, des ananas, des carottes, des carottes. Des aubergines, des aubergines, des courgettes. La maman achète des courgettes. Du basilic. Du basilic. des marrons, des marrons, des oignons, des oignons, des pommes de terre, des pommes de terre, de la salade, de la salade, j'achète une salade. La salade est dans mon panier. Du fenouil, du fenouil. La maman achète des poivrons, des poivrons, des rouges, des verts, des oranges, des poivrons jaunes, des radis des champignons, des champignons, des poivrons, des poivrons, du chou-fleur, du chou-fleur, des carottes, des carottes, des œufs, des œufs. les poissons. Les poissons. La viande. La maman a déjà acheté de la salade, du brocoli, des gnocchis, des poivrons, des prunes. La petite fille est assise dans le chariot. Le café. Le café. La petite fille est dans les bras de sa maman. La maman achète du café. Le thé. Le thé et les tisanes le thé et les tisanes. Les pâtes, les pâtes. La sauce tomate, la sauce tomate. farine, la farine, les soupes en sachet, les soupes en sachet. La maman pose les achats sur le tapis. On va payer. Je pose mes achats sur le tapis. Sophia. La caissière enregistre les achats. La caissière enregistre les achats. La maman remet les achats dans le chariot. Les poivrons dans le chariot. La maman paye avec une carte. La maman paye avec une carte.